还有这个无路的一个交汇的影响之下，老师会建议在当天如果要做大型的一个交易的进行呢，要特别的留意一下条款跟相关的注意事项。那另外呢，要特别注意一下，就是在当天呢是非常大力针对，如果您要去治病求医啊，因为呢当天有解除这个心术来协助，所以呢，如果说您本来想要把一些 呃，过敏的疾病啊，各方面的，我们在上周的这个初伏还没有去做三伏贴的朋友们，不妨也可以赶紧呢，运用周一的时刻呢，到中医诊所呢去贴这个三伏贴哦。再来就是在周二这一天，我们会迎接的是天狗日，所以要特别提醒一下呢，它会特别影响到生肖属老鼠们的朋友，在当中呢可能会。 针对尤其是周二这一天呢，你的这个心情会比较特别的容易浮躁，还有呢，就是在行车安全上跟这个外出的这个旅途上的安全呢，要格外的多加的留意一下。那么在当天呢，如果有要迎娶嫁娶的朋友们呢，更要记得哦，在当天呢是需要置化凶神的部分哦，所以呢，这是需要特别的呃用符令呢去置化。 那再来就是在当天的早上的五点到九点这个时候呢，是逢到了合贵，所以是适合纳财的。如果呢有在进行一些交易的朋友们，不妨可以运用在这段时间差呢去做一个操作。再来就是针对周三的部分，我们会迎接的是土王用事，时间落在的是我们的凌晨的四十二分。 那同时呢，在当天的晚上的十点二十分呢，我们会迎接下旋。所以基本上呢，在当天呢，因为我们的这个煞气呢会比较重，除了不移动土翻动土壤之外呢，特别针对有一些想要呃去调解的事项呢，都是不宜的，尤其是针对争讼相关的事项。那么想要去祈求呢，把一些不开心的事情呢，或是要抛弃一些。 呃，不愉快的事项，短期的这种，呃，想要能够让心结解开的，不妨呢，就是可以在晚上，好，在我们的这个十点半之后呢，可以对着天空呢去核实祈愿哦。再来就是针对周四这一天，我们会迎接的是文昌值日的日子哦。 啊，冬当天呢，同时也逢到了董公选要，还有参见官员，所以在这一天呢，除了非常适合会亲友、跟厂商、客户见面之外呢，也很大力交易、纳财以及开市等业务事项。有需要的朋友们，不妨多加运用这一天。那么在当天呢，更适合是针对考生以及文创还有写作的人员哦，不妨可以多加利用。 再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是玉堂扶桑的日子。那么在当天的未时呢，我们逢到了进贵哦，所以呢，不妨大家可以运用我们下午的一点到三点的这个时候呢，帮自己剪指甲，好，还有呢，来吃那个一碗这个八宝粥哦，来达到这个进贵的一个效果，还可以得到圆满甜滋滋的一个。 呼应。那么，同时要特别提醒一下，针对这两个生肖，呃，就是针对属兔子还有属鸡的朋友们呢，在周五这一天，我们要预防咸池这个星宿的干扰，所以在跟异性的一个互动跟相处上要格外的留意。那么，在周五这一天，有一件事情是不利做的呢，就是入宅。好，所以请务必呢要避开在当天呢去做这一件事情。 再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是大暑，那么时间呢会是在凌晨的四点零八分。那么在当天呢，因为我们逢到了当月的月破大号，而且又逢到了正红砂的日刻，所以呢，在当天其实呢是不宜去操办大部分的集市哦。不过呢，有一个生肖是除外，就是在当年份呢。 逢到了这个地解星数加持的属猴子们的朋友们，在当天呢，你会聚所有的运势呢在一身哦，所以可以不妨呢在当天呢去做更多的一些事情的发想布局。那么同时要提醒一下，在大暑的时候呢，一般我们都会希望可以透过开运的方式，但是在这一次呢，我们的开运方式呢会透过食补的方式哦。 那么，首先要针对的就是，呃，在当天我们可以吃五瓜，那是有哪五瓜呢，你可以从这五个里面呢任选三种哦。第一个就是西瓜，因为它可以生津止渴；第二个就是甜瓜，因为它可以这个清热，然后利尿；第三个呢就是哈密瓜，因为它可以。 缓解我们的焦虑。那第四个呢，就是苦瓜，因为它可以清热解暑；而第五个呢，就是小黄瓜，因为它可以开胃以及增进食欲。我们可以针对你所需要的事项呢，从这当中呢选三个呢来去做准备哦，来让我们呢可以迎接呢比较好的一个新的一季节。那么在大暑这一天呢，因为呢气候也意味的是。 会是相当的炎热哦，所以呢比较容易会耗我们这个身体的这个气，所以老师会建议我们尽量呢在当天呢就是要早睡早起，早点休息。 切记在当天呢是不宜熬夜的哦，不要想说逢到了周末，然后我就想要熬夜追剧，或或者是说我就很放开的玩乐哦，尽量呢在周六这一天一定要早一点的准时上床睡觉哦。再来就是要提醒，如果您是过去已经有染疫过新冠病毒的朋友们哦，务必要记得呢，呃。 不能够让自己有睡眠不足的状况哦，因为这会让我们的抵抗力降低。那如果您刚好又是逢四十岁以上的民众呢，就更可能容易会有这个这个带状疱疹哦，也就是俗称的皮蛇找上门哦，出现免疫系统的一个混乱状态，所以务必呢一定要多加注意。那么有染疫过的朋友们更一定要吃。 刚刚讲的这五瓜的其中的三样哦，那么最后呢，我们来看一下，就是针对当周的周日的部分，我们会迎接的是寅卯百事的日子。那么在这一天呢，我们是适合埋葬进塔，同时也逢到的是圣人登殿，所以它不论是对于阳人或者是阴人呢，都是很大力的一天。 在当天适合开市交易纳财。那么针对呢，如果您是负责仓库的朋友们，在当天也很大力，我们就是安排把货品就是送进入仓哦，来达到赚取出货财财的一个呃项目。那么在当天也很适合问名跟嫁娶。以上呢是针对当周的重要日课吉凶以及注意事项，提供给。 各位朋友们参考，接下来呢，让我们来看一下，就是针对当周的运势王，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，你们的想象力相当的丰富，口才也是相当的良好。 机智诙谐，擅长发明新的生产技术，或者是改善目前的产品的品质。所以，对于如果您是 R&D 或者是负责产线的朋友们呢，是非常大力的一周哦。那么，你们在当中呢，也可以透过创新，还有随机应变，再加上呢，本身呢会更加的弹性哦，会知道怎么样去运用文字的才华来展现自己的天赋。 所以呢，你们更有机会得到周围的人的协助，除了可能从周边的兄弟姐妹，或是跟你称兄道弟的人之外，也有可能得到这个赏识你的人的一个赞助，呃，进而获得赚取金钱的机会。如果你是从事销售、交易、写作、演说、教学、运输、中介、资讯业的朋友们。 那么，请好好的，一定要把握这一周，它可以帮你带来日后良好的收入，所以一定要在这个礼拜好好的帮自己铺路哦。再来呢，让我们来看一下，针对这个礼拜呢，个别生肖的朋友们呢，又要注意的事项有哪些？首先，第一个是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，我们是属于不弱人后的一周。这也代表的是呢，你在这个礼拜呢，只要你能够努力的经营，苦苦的奋斗，你就能够会有很大的一个成就回来。只是呢，有一个问题就是，你对于你所看到的这个成就呢，你会有一点对他的这个成败有所打折。 因为这是来自于你对于自己的这个自信心跟前途呢，有一点动摇跟怀疑，你不知道要不要继续的经营下去，那么该怎么办才好呢？呃，请你呢好好的回过头去思考一下你最初的初衷跟目标，那么你就会明白你当时预定的事项，其实你早就已经超越了，其实你做的已经很好了。如果你现在想要逆势而行的话，那么。 事项就会务必呢走向反面，那么逆境呢就会重生。那这个时候你就会知道什么才是正确的决定哦。那么在当中呢要留意的天数有一天是周三。再来呢，针对属老鼠的朋友，我们在这个礼拜的开运花呢是白头翁，而纯洁又清纯就是白头翁它给人的感受，因为它是供奉给在 四世纪时，波斯的这个基督教徒作家亚夫拉哈特的花朵，所以呢，他的祝福呢，就是代表的是与这一位作家的才智相匹配的才智的意识。受到他的祝福的你们呢，属老鼠的朋友们呢，在这个礼拜呢，你们呢会显示呢具有出类拔萃的这个才智哦。 而且呢，你们会相当的有知性哦。再是，你们会有这种洞悉人心的这种纤细的感受力。所以，如果呢，是走艺术的路线，哈，或许呢，也能够呃大发异彩。那么，在这个礼拜呢，要。 找一个跟你价值观呢相通的人呢，才是适合的。所以，不论是在感情方面，或者是说在工作方面呢，都一定要找跟你有共同理念的人呢，才可以长久哦。再来呢，下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，是逢到凡事尽守的一周。那么，在本周呢，万事不可前往。 那这个代表的是呢，我们在这个礼拜，你原本所想计划要做的事情呢，就比较容易会碰到比较多的阻力跟困难重重的状态，导致你无法实现呢你最终的目标哦。所以呢，在这个礼拜，你很多的努力可能会像是白费的付诸如流水，就像呢这个桥是断的，路不通的状况。 那你如果不死心，还是计划要坐船渡江过去的话，可能呢，你必须要自行的承担更多的风险跟成本哦。而即便你愿意去承受这些损失，也未必呢，结果会是如你所愿哦。所以不如呢，我们缓一下，整理一下自己的步伐跟心态，等待支援跟天时到来的下一周哦。 那么在当中呢，要留意的天数呢有两天，除了周二之外，还有周六。而在当中呢，属牛的朋友，我们的开运花呢是野蘑菇哦。那么凡是在世界上呢，气候温暖的地方，都会发现这个野蘑菇的踪影哦。 那么它是呢，很适合我们食用，而且呢，可以大量的把它采下来，透过冷冻的方式呢来保存。因此呢，它的祝福呢就是代表的是丰收的意思。那么在当周受到它的祝福的属牛的朋友们，你们在这个礼拜想象力会是相当的丰富哦，非常适合筹备活动，呃，跟创意相关的一些呃这种研讨会哦。 所以，只要你是从事跟创造性或是美的事物的工作呢，都比较能够成功。甚至你可能会比较想要去画画啊，或者是说去呃写诗啊，反正就是跟创作相关的东西，会比较偏离你原本呢应该要做的本业哦。那么在感情方面呢，也比较不会让对方感到无聊哦，因为呢，你在这个礼拜呢，会有一个最佳情人的。 封号。那么在这个礼拜呢，还是请你们要多留意一下，就是要在工作还有感情上面呢，踩到一个好的平衡喽。再来呢，下一个生肖呢是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到了称心意足的一周。那么在这个礼拜，你们的运势呢是相当的顺利的。 运势界强旺的时间点呢，对你们而言呢，会是属于在今年的夏季到秋季之间，所以请你们务必要好好的把握哦。而且你在近期呢，会有贵人的相助，只要你凡事能够用大度的这个方式呢，给予包容哦。那么凡事呢，知道要得过且过，然后得饶人处且饶人哦，那你自然呢就会有福报。 而在这个时间点呢，凡事呢要以保守，那随时呢要警觉戒备，那么要为自己未来的后路呢做一下这个未雨绸缪，才能够让你防范未来。那这样子，自然呢这个好运呢就会一直跟着来哦。那么在当周呢要留意的天数，有一天是周一，而在这个礼拜呢，我们的开运花呢是蓝。 蓝矾那么蓝矾铝的它的花瓣的形状呢，和樱花其实是相当像的，但是它的颜色其实是偏带紫色。那么蓝矾铝呢，因为它是非常娇弱的一种品种哦，所以呢，在当中呢，受到它的祝福的朋友们呢，就代表的是娇弱。你们呢，在这个身心方面呢，也会相对的在这个礼拜比较柔弱、脆弱一些哦。 生活方式呢也会变得比较的保守，不轻易呢会去做新的尝试。不过呢，在你的内心深处呢，你还是有一股热情是想要奔放出来的。那再来呢，就是你在这个礼拜呢，你也是会有非常强烈的一个自尊。那你希望呢，呃，是能够由对方来发现你的好，或是由对方来开口，呃。 然后你再来回呼应这这一段感情哦，所以其实某个程度上呢，在这个礼拜你们在感情上会是属于比较被动的，然后又很蠢蠢欲动的一种状态，反而比较容易让自己内伤哦。所以在这个礼拜呢，你们可以适当的放出一点讯息，这样对方才知道要接这个球多一点的主动哦。 再来下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要谨言慎行的一周，而这也代表的是呢，我们万事呢务必要提防，而且更要防案件啊，尤其是有心人呢在你的周围哦。呃，比如说在工作上呢，我们要防啊，有人呢就是已经虎视眈眈、处心积虑的呢，图谋已久哦。 所以呢，你本来预期呢是很平稳的局势啊，会可以结案啊，可以很顺利有惊无险的完成的事项，都很有可能临时呢会受到关键性的阻碍哦，而让你这个情情况呢瞬间呢变成是困顿然后反的局面，所以请你们务必一定要切记哦。 要防范于未然，才能够度过呢这个被小人偷袭的危机。那么在这个礼拜呢，我们要留意的天数有一天是周二。而在这个礼拜呢，属兔子的朋友们，我们的开运花呢是西洋的龙牙草。那么龙牙草呢，它是会开出杏杏仁黄色的这个杏黄色花的植物哦，它的外。 表呢是附有一层这个绒毛哦，那凡是经过它的人啊，或者是动物啊，都会沾上它的种子，然后借机呢就是广布到各处，所以它的繁殖方式呢就是透过依赖他人。因此，在这个礼拜受到它的祝福的属兔子的朋友们呢，代表的是。 比较爱撒娇哦，因为你们的依赖性呢会特别的强一点。主要呢还是因为自身呢是缺乏了一点自信心。那么属兔子的朋友们呢，呃也不用太担心，因为喜欢这种个性的人呢还是不少哦。所以呢，你们可以好好的运用呃这个依赖性。 当做是你这个礼拜在情场上呢可以制胜的武器哦。再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于放宽心思的一周。那么在这个礼拜，你们很容易会因为一些小小的事情呢，就耿耿于怀哦，又伤神又伤心，这又何必呢？所以呢，老师会建议你们一定要静以。 待时，然后呢，先忧后热，这样我们才能够顺利的脱险，然后获得很吉利的一个局面。那么在这个礼拜呢，也特别提醒一下，其实呢，眼前的这种紧张啊，以及压力的情绪，都是你制造的。 尽量呢，要让自己在这个礼拜能够放宽心，能够放轻松哦，这样子才不会为你自己的这个健康呢点起红灯，或者是让你的家庭关系的和谐度呢带来困扰哦。那么在当周留意的天数呢有两天，除了周三之外，还有周日。而在当周呢，属龙的朋友，我们的开运花呢是青窝，或许是这个气候的关系，在。 南欧地区呢，它是可以开出黄色的小花的，但是呢，在英国的话，青窝呢，它就开不出花来咯。所以呢，会让人家有一种错觉，想说它是不是因为很害羞，所以开不出花的呢？因此，在它的祝福之下呢，代表是在这个礼拜呢，你会是比较羞涩于去表达自己。 而且呢，凡事呢都会闷在内心，会比较容易犹豫不决哦，而且不敢去做很大的决定哦，不敢下决策。但是呢，这样的你呢，又会在很关键的时刻展现出你的这个热情哦。所以，你的另外一半或者是对你有意思的人呢，在他们眼里呢，也会因为你这样的一个反差，而对你。 意乱情迷哦，再来呢，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在当周是属于一得一虑的状况。古人说呢，智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。所以这也意味的是，在这个礼拜，你同时是智愚这两者呢，都具备于一身。 那么要记得一件事情，就是我们退后呢，是为了要前进。有的时候呢，避其锋芒呢，可以免除灾祸降临。所以，往往呢，顺势而退啊，并不会是一个不好的事情哦，可能反而是不失为一个好的应对方向。 只要你可以解除你内心的恐惧，去掉忧愁，然后心中呢可以坦然的去面对你目前所面临的问题，冷静去思考跟反省哦，那么去做修改，那么事情就会变得更好。所以记得在当中首当其冲呢要做的事情就是找出症结点哦，然后除去阻碍，这样的事情就会稳。 荡荡的顺利的进行下去喽。那么在当周呢，要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜我们受到的是西洋樱草的祝福。那么在冬季呢，当地上都覆盖着白雪的时候，这个樱草花它会结成小小的红色的果实哦。 那么在一片的这个白雪中呢，浮着这个小的红点呢，就会非常的漂亮哦。所以在日本人的这个美学里面呢，他们把它视为接近孤独的这种奥妙的情景哦。所以它的花语就代表的是孤寂。那么受到它的祝福的属蛇的朋友们呢，在这个礼拜呢，你们会非常带有这种呃气质哦。 而且这种气质会让人家觉得有一种古典美的感觉哦，也就是你会很善于去营造这种极静的气氛，反而会让人家觉得，嗯，你好像让人没办法把视线呢离开你的身上哦。但是其实你的内心呢是有藏不住的这个火热的这个热情哦，所以只要呢能够跟你呃有。 这个情愫上的一个对应呢，那么坠入情网的时候呢，一定就会从一而终，所以要特别留意的就是，在这个礼拜呢，其实属蛇的朋友呢，你们比较有这种内外不协调的个性哦，所以不妨好好的也一样可以运用这个反差的这个特质呢，去当这个杀手锏来掌握你的。 感情路哦，再来下一个生肖是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在这个礼拜是属于劳心劳力的一周，而这也代表是在这个礼拜对你们而言呢，时机是不对的。你所处的环境是欠佳的，所求的未知的理想哦，真的是太空谈了，所以你很容易呢空手而回。那么既然一切呢是不顺利的。 那你如果还要这样子一头热的去钻进去的话呢，那最终呢，其实呢，不用第三者在帮在当中去做梗呢，你也会是一场空哦。所以在这个礼拜呢，要切记的就是呢，你要先去看一下有没有一些小麻烦是你并没有化解的，不要让这些小的问题呢延伸出大的问题。 那么虽然在这个礼拜我们比较不会有收获的状况，但是至少呢，我们要庆幸的是，即便你呢劳心又劳力，你的本身的身体哦，因为我们说健康是人的本钱哦，健这个健康呢身体方面并没有受到影响哦，然后你周遭的亲友呢也不会让你呢挂碍了，所以我觉得这也算是不幸中的大幸哦。 那么，在这个礼拜我们要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周日。那么，针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是委汇线。委汇线它所纪念的圣人呢是创立这个多米尼哥修道院的这个圣米圣多哥哦。那么，在修道院里修行的僧侣呢？ 个个其实都是很严守纪律，而且非常的勤俭耐劳的个性。因此呢，委会线他的这个祝福之下呢，就代表的是你们在这个礼拜呢是相当的勤劳的，根本就可以说是天生的劳碌命哦。所以即使呢在感情方面，你对于心仪的对象呢，你也只是默默的单相思，很多都会觉得，嗯，我在心里想就好了。 呃，也不用特别的表示，他知道，他应该知道吧？你可能都会是这样子内心的反问自己哦，反而呢不会让你们的这个感情呢有进一步的状况，会让你们关系呢不会有进展，所以当然不会在当周有任何的结果，所以在这个礼拜呢，不妨呢表现的更加的积极一点。 这样子才不会错失良机哦，所以请务必要留意这一点哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢是属于事情纷乱的一周。那这也意味的是呢，当我们的这个矛盾重生呢，交叉的这种问题呢，就会有很多这种呃错乱，然后又感觉又很复杂。 有如乱麻的一团的状况，你在这个礼拜会觉得好多事情，你越想要动手去清理、去摆平呢，就好像越添加纷乱哦，所以会变得更糟。为什么会这样？因为它就有点类似呢，你现在的时运呢，像是太阳呢被乌云呢给遮住了，所以呢，这个天昏地暗呢，看不分明。你的局势其实是。 呃，比较不明朗的，也是比较不明确的，因此在这个时候呢，是宜静不宜动，宜守哈，那才不会呢导致呢你所要做的事情呢进入徒劳无功的一个状态，白白呢耽搁很多的时间哦。在当中呢，奉劝你们呢，尤其是不要去计较一些小细节的事情哦，呃，因为你一直计较小事的话，反而会让。 周边的人呢，看不起，也会招惹一些祸恨哦。那么再来就是呢，在这个礼拜尽量要不卑不吭，才会受人尊敬哦。但是呢，如果你是用比较傲慢的态度去应对的时候呢，那么就比较容易呢，会得不到他人的谅解跟这个。 包容哦，那么在当中呢，要多跟上司、主管啊，好，或者是老板呢，去做联系、沟通感情，才可以取得信任哦。那么这样子，最终呢，你们才可以如愿以偿哦。那么在当中要留意的天数哦，呃，是周五以及周六。那么属羊的朋友们呢，在当中呢，我们的开运花呢是欧石楠。 那么这个植物它的根呢，不管是形状或者是硬度，哦，都是制作这个烟斗的最好的材料，所以呢，它相当的受到重视哦。那么在看不到的地方呢，都隐藏着非常好的德性哦，因为它的这个。 祝福呢，就是代表的是阴德。那么受到他的祝福的朋友们呢，在当中呢，你不管是对于周遭的人，或者是另外一半呢，都会是相当的体贴，而且现会非常的富有同情心哦。即便在对方呢，呃，没有看到的地方呢，你都会默默的呢，去把你的这个付出还有细心呢，展现无遗哦。 那么在这个礼拜，你也相对的是比较大爱，想要为社会去做一些奉献。在感情方面会是相当的专一哦，可以呃不计得失的去全身的去做付出。那么呢，老师要提醒一下呢，在这个礼拜呢，虽然呢你很愿意去做这样的一个付出，但是呢也要记得好好的保护自己哦，才不会得不偿失。 再来下一个生肖呢，是属猴子的朋友。属猴子的朋友，在这个礼拜是属于一气呵成的一周。那么，在这个礼拜呢，也意味的是，不论任何的事情呢，目前是你出动的最佳时机。所以，凡事呢，你在行动呢，一定要早，尤其是早上会比晚上要来的好。而且，切切记不要分心哦。做一件事情呢，就好好的去做完，不要呢，呃。 因为是看一下手机啊，或者是说，呃，分页开太多，然后导致你分心没有办法专注的把事情给完成哦。因为呢，这样子时机呢就会去了三分哦。所以在这个礼拜，你一定要赶快的加班哦，紧速的去，呃，把你手上待办的事项给完成，这样才不会错失良机哦。这就有点比喻，就像是如果你是要动身上京去。 博取功名，我们在路上，即便看到很多很漂亮的风景，很多很新鲜的东西，你也不能够流连耽搁嘛，哦，不然会误了大事啊！因为事情都有它既定的 timeline 跟时间点，这个时间轴呢是不允许有分秒分刻的一个差异哦。那么在当周呢，要留意的天数，有一天是周日，而在这个礼拜呢，数。 猴子的朋友，我们受到的是所罗门的封印的祝福。那么自古以来呢，大家都认为它是有效的药草之一哦。因为听说就连这个圣明的这个所罗门王呢，都拿它作为湿布的这个药膏哦。所以呢，这个花呢，它的祝福之下就代表的是。 那么受到他的祝福的你们呢，在这个礼拜呢，你们的个性上呢，就是很像一个很慈爱的医生一般。不过呢，这跟医生去治疗别人身体上的病痛是不一样的。你的治愈别人的方式呢，就有点类似，呃，你可以治愈你的朋友或者是你的知己他们的内心的创伤。你很愿意，呃，把你的这个呃精力呢花在去。 跟对方呢去做这个沟通，然后呢给他好的建议哈，因此呢你可以让对方呢得到他们想要的一个慰藉哦。但是你要记得哦，你在安慰这些异性朋友失恋的过程当中哦，搞不好新的恋情呢也已经悄悄的发芽了。所以如果你是已经有对象的朋友们，就一定要拿捏好这个尺度哦。 再来下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在当周是属于获得提息的一周，而这也意味的是呢，你们现在正在做的事情时机是很刚好，而且是非常完美的时刻。所以，请你务必要打铁趁热，让自己在最好的状态下把事情促成。那千万不要迟疑而不进哦，否则你也会错失很好的机会。 那在这个礼拜，凡事尽量要看开一点呢。遇到挫折的时候呢，要用微笑来去面对哦。这样子你就可以排除一切的困难，因为你的心念一转，那么凡事呢都可以转，然后也能够让你达到名利双收的一个状况。尤其是在这个礼拜，属龙跟属兔子的朋友都可能会是你的贵人哦，请你一定要好好的把握，因为他们会对你相对的有帮助。 在当中呢，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而属鸡的朋友呢，在当中我们的开花呢是野生水仙。那么野野生水仙呢，它会比我们在园艺里面所栽培的这个水仙花要来的更加的矮小一些哦。 那这淡黄色的花瓣呢，包围着这个比较深色的黄色的花蕊哦，散发出非常高贵的香气哦。因此呢，它的祝福代表的是崇拜。这也意味的是呢，在这个礼拜呢，属鸡的朋友们，你们呢会过得非常的充实、认真，而且有智慧，而且你们呢在当中是处于精力充沛的一个状况。 因此，你们在这个礼拜也具备了在社会上呢可以成功立足的资质。不过，也更要留意的是，因为这样的一个状况呢，你们太耀眼了，就很容易招人嫉妒哦。所以，请务必要注意，在感情方面呢，你也比较容易是属于很激烈的燃烧型哦。也代表的是，呃，忽然的，就是去有这个温差的一个呃。 是我们讲的，可能在暧昧期转接到恋人的时候，或者从恋人转接到家人的这个状况的时候，你们的这个落差感会给别人呢感受的比较明显一些哦。那这个可能就会对另外一半的内心上呢，会比较有不平衡的一个呃心理的影响层面出现。 在呢，下一个生肖是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于称心顺意的乙周。那么，在这个礼拜，你们的最佳的方位呢，就是在东方哦。你所求的事情呢，在这个礼拜呢，比较容易圆满。但是呢，也千万不要被眼前的胜利给冲昏了头。在这个礼拜，切记呢，不可以狂妄的自大贪功。 记得要去答谢那些呢有给予你协助的人。那么在这个礼拜，我们幸运的时刻会落在晚上尤其呢晚上会变成是你在这一天里面的精力比较充沛、脑袋比较清醒的时候。所以呢，不妨呢，如果你有要做一些长远的规划跟思考的话，就尽量留在夜深人静的时候再来去做思考吧。 那么在当中呢，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而狗的朋友在这个礼拜我们收到的是葫芦花的祝福，那么葫芦花呢，它会是供奉给因为拒绝向异教的神祭拜而处刑的这个圣雅。哦，所以呢，它的这个祝福代表的是纯洁，因为它意味的是。 会一心无悔的去追求自己所相信的事情，所以你在这个礼拜呢，在看人、看事、看对象的时候，也会是比较属于直觉性，或者是比较纯情派，甚至会觉得有那么一点的就是 stubborn，因为你太过坚持自己的所见所闻了。那么你会比较终其一生的呢，去爱一个对象，或者是选择。 这个生性呃一个条件哈，你觉得这是你符合的，你就不会把轻易的去改变哦。所以特别要提醒你们呢，要慎选，还有呢要留意一下自己所设定的条件呢是否是正确的哦。再来最后一个生肖呢，是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于名利双收的一周，而这一周呢，你们处处呢都可以让人家觉得独有见解，所以呢，当其他人呢还在懵懵懂懂啊，或者是很状况外，还在犹疑呢该怎么样去判断做决策的时候呢，你都已经早就想好了所有的这个对应的这个全方位的这个方案的这个措施哦，准备晋级了。 所以呢，在这个礼拜呢，你是在往成功的路上走哦。所以赢呢，也是赢在你的事前准备，但是要特别注意，当你要准备行动之前，请你务必一定要守口如瓶，静如赤子处子哦，一定要沉得住气哦，不要太过的招摇。你要你的想法跟你预计要做的方式，就像要当老虎一样哦，不动声色。 那么一旦一动了呢，就要立刻咬住你的猎物的这个脖子哦。所以呢，你现在的决策决定呢，都不要太轻易的呢跟别人透露，不然呢就会容易迎来反的效果，会招来不利的结果哦。而这状况就容易往失败的下场走哦。所以请务必呢，一定要多加的留意。 让你呢才不会错失这个名利双收的好机会。那么在当中呢，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在这个礼拜呢，我们的开运花呢是丁香花。那么丁香花呢，它也拥有了“天国之花”的光荣外号，因为呢它的气味相对的高贵哦，而且自古以来就备受重视哦。 所以呢，在他的祝福之下呢，也代表的是呢，这个配得上“天国之花”外号的光辉。那么，在这个礼拜呢，受到他祝福的属猪的朋友们呢，你就比较会有让人羡慕炸的光辉的人生的感觉哦，就像出场以外会自带光芒一样。那么，在当中你们会非常的聪慧，但是呢，你们却容易呢想要走。 捷径，也就是 shortcut 哦，所以要特别注意一下，就是呃，如果你在跟人相处的过程当中呢，不要忘了你的最终的目的。有些东西是还是必须要有以它的既定过程哦，不要直接就说好像，诶，既然我们都是以结婚为前提，你就觉得可以直接省略了中间的一些呃求偶啊，或者是追求啊的这些过程，我们还是要让它一步一步的。 走过，留下痕迹，然后给对方惊喜哦。好，再来呢，我们在看的是针对当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属老虎的朋友，第二名是属猴的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在这个礼拜呢，这三位生肖的朋友们。 你们比较容易喜欢呢，呃，有这种博学多问的对象哦，或者是让你感觉他是属于这种冰雪聪明的对象，你们比较想要跟这样的对象去做互动哦。那么，如果你希望感情的部分呢可以增进，那请你务必要有多一点这种心灵层面上的交流。打比方说，要一起去讨论会关心的时事啊。 呃，或者是会讨论对方生活的一些感悟啊，或者是去交流生活上的一些点点滴滴哦，哪怕是再小的事情，都可以让你观察出这个人的一个喜好、呃的东西。那么在这个礼拜呢，你们似乎对于娱乐啊，或者是情侣间的这种互动的部分呢，会想要去做尝试，或者是比较容易会有一些不一样的点子哦。呃，所以也比较。 会给另外一半呢带来不一样的惊喜哦。那么在这个礼拜，请你们不要忘记用你独特有力的方式去表达你自己，来获得对方对于你的认同还有崇拜哦。以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的这个。 网址的连接来预约线上咨询，我是精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。